둘이 사귀는 거다 안 마시면? 볼일 없는 거지 죽을 때까지 무야호! 기분 째진다! 김다 몬스타 여러분 안녕하세요 원래는 세스코 게임은 파친코 저는 크리코입니다 イエーイここに出てるここに出てる最近私たちが遅ればせながら TikTok にはまりまして <laughs> 韓国と日本発音の違いっていうやつをやってるんですけどあれあ金番ね <laughs> そして私ちょっと話したいことがあるんですけど私たちがいつも動画の中で「口説きしてくださいフォローしてください」みたいなのはないじゃん。がぜひ こここだけの話なんですけどまだしてない人は登録してくれたら嬉しい嬉しいですマイクがくふきひ私なんかちんたくはチャギが鹿児島にいる時にコーラで作ってくれたじゃんあれが初めてじゃなかったっけ司教モンヌン号が初めてだと思うわあキムチだああ할머니가만든チ、うん いやーえ、こんな大きいあにょわせよイェーイお、温かいもの。わ、わ、もやいん、おっとっけまずちょっとこれから開けるね。わえ、え、え、え、普通のご飯じゃない私が好きなやつ美味しそうそしてこのコーラはオプサヨン <laughs> おねるとカロリーがオプサヨンということで もう美味しい、もう美味しい。わー。定番。わー、ちっちゃい。わでも美味しい匂い。え美味しそう。チンタって家庭料理っていうイメージだったの。家でオンマニンとかが作るような。だからなんか、こんな店用のチンタク見るのが初めて。チャルモッケスみんな来ます。空気。 ここを小学校とするなら、このクラスは本当に最高だと思う。저지금선생님눈이에クラスのキャプテンは誰ですかキャプテン은탄ン탄면이야。一番味を食べてて、中心にいます。けど、ちょっと目立たない。金魚人みたいな人がチーズ。なんでなんで <laughs> いや、目立ちたい。진짜맛있다심탁도감자는本当にいいスープを全部持ってる음

ランドゥーランドゥーイットマンドゥーマンドゥーマンドゥーマンドゥーえ、これさ、マンドゥーにチーズして食べたいから。ダメです。それ、それはダメ。なんで？이건진짜안돼みんなもダメって言う。ね？本当ダメ。ダメ？これちょっとダメ。えよ내가너무食べたくなるから。もう、文化と思ったじゃん。 <laughs> もしかして、キムチにもめちゃくちゃ合う이거먹고、キムチ먹을까すぐ한국사람처럼이렇게먹어요 음.ここで私一人の人にメッセージを보내고싶어요 네. <clears throat> 밤 늦게 편집하는 김경식 씨 안녕하세요. <laughs> 맛있겠죠? <laughs> 네, 맛있습니다. 結構これが味が強いから、アンジュとしてもめちゃくちゃ合いそうな気がする。韓国の人たちは、チンタク潜グって、 뭐하고같이먹어요그럼밥으로도먹고술너무이래요あ、これソージュ、赤ワインがいいと思いますね。カンが強いものとか、コギの眠せとかが強いもの、赤ワインと一緒に飲むじゃん。今さ、日本でさ、おでんバーとかでさ、おでんと白ワインとか結構人気なの。これなんかコギとチーズだから、絶対赤ワイン合うんじゃないことじゃ違います。違います。新しい食べ方どうかなと思って。あー、なるほど。죄송합니다。진짜、제가、외국사람이라서、마음대로、이겨 하고있어요 <laughs> 여러분중에서아카와이카츠야먹지마또いう人もいるかもしれないですけど、ちょっとテストしたいです신기하다찜닭을먹고どうかな合うかなでも赤ワインの量が味だけチェックしてる違う違う違う違う飲みたいじゃん違う違う違う違う違う CU のワインも気になるからうん甘くないやつタンニンが多いやつ めっちゃ甘くないの好きなんですよドライテイスト味が強そうなところを食べればいいんだよねチーズハゴ勝ちうん本当に合う合う、うん、患者の強さとちょっとコチュの辛さとチーズのマイルドさが全部赤ワインとサイがいいものしか入ってないやってみてほしいめっちゃ合いますんで 마세요 쉬게예요 와나 아, 진짜 미치겠다 와 치즈 니오이 멋져 싸울라봐 이해하네 왜 떨려 사랑해 나는 예? 나는 잘 먹겠습니다 기라스 맛있지? 음. 어 근데 뭔가 아. 그리고 와인 이야기가 시타카라카나 시나니 음. 와인 음. 아무 미타인데? 도라이나 와인 또すごく合う味ちょ 맵지? 음. 음 같이 있으면 수발라바히야 아, 내가 땡큐다, 내가 땡큐다. 왜냐하면 아까 같이 내가 이야기할 때는 엄청 무서웠어요. <laughs> 멧돼지처럼. <laughs> 어, 뭐항입가 코끼리. <laughs> 자기 뭐 그만해, 어머. 진짜. 아이고, 레알 김받네. 그 후기. 흑. 그 この時間が来ました何が짐닭の異変詞普通のレギュラーコーナーなの。짐 チンデーソ 오. 닭. ー。タックハミョンソンモコシプンマシエよ。 야, 정말 대단한 분이에요. 찜닭 여러분, 안녕하세요. 크리코라고 합니다. 여러분들이 재밌게 놀고 사이도 좋고 좋은 짐이라고 생각해요. 특히 야채 여러분은 잘 습금을 먹고 타면 씨는 이렇게 하고 <laughs> 닭도 엄청 맛있고 아 진짜 다음에는 가게에서 만나고 싶어요 예 그래서 파리파리 다른 친구도 보여주세요 감사합니다 <laughs> 찜닭하게 사장님 여러분 안녕하세요 그리고라고 합니다 진짜 찜닭은 한계가 없다고 생각해요 왜냐하면 간장하고 같이 닭고기가 있는 곳만 아니라 크림도 있고 매운맛도 있고 치즈도 많이 있고 2종2 1 버전 찜닭도 기대됩니다 다음에는 제가 침대에서 닭 하면서 <laughs> 먹겠습니다. 감사합니다. 예. 저는 배고팠어요. 왜냐면 다 나한테만 먹지 말라고 하는 거야. 그러니까 니도 앞으로 사, 살면서 먹지 마. 너. 어. 내가 속상한데? <laughs>